حالا نمیتونم بگم ضعف ولی دوست دارم تو نقطه تعالی ایشون مدیر فوق العاده لایقیه فوق العاده لایق کارآمد کار خیلی زیاد و خیلی هم صبوره برای رشد تعالیش خیلی دوست دارم خیلی دوست دارم چون واقعا ایشون قلبا دوست دارم دوست دارم تو قسمت لیدرشپ بودن توی مجموعه بیشتر کار کنم چون این خیلی موثره اونقدر که یه لیدر میتونه یه رهبر میتونه به این مجموعه خیلی کمک کنه چون میتونه تو قلب مجموعهش رسوخ پیدا کنه و قسمت مدیریتش رو همسو با قسمت لیدرشیپش ببره جلو من بخوام بزرگترین ضعف محمد رو بگم شاید توی سری تصمیم گیری های خود عجولانه برخورد میکنم